အလုံးစုံကြတရားဝဆနော်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ် ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်နောက်တော်လာပြီးကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြင့်မိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံ ဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာ တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆဲရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆက်ကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲ သမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောတော့တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးဆိုလို့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သမားအဖြစ်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်။လောကမှာအာယုန်တွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ္ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အချို့အပြင်ပြောလိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထံ40ကမ္မထံ40ဆိုတာ ကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုရမယ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာစင်ပွဲသွားတာတွေစင်စင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတော့တဲ့အခါမှာကိုယောဂနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဆေးရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲ ကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာအလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရ အဲ့မှာအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့ why set tension လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကို ပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်အဒီမှာ မကြမ်းပါသူများနှလုံးသွင်းရတရားစာရသဗျာကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရ ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဆိုတဲ့ ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အစမြတ်စွာဘုရားဟာဝိစီတိုင်းဝေသာလိမြို့ကုတကရတောင်းအလာကျောင်းတိုက်ကိုရှောက်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါရင်ကေအောင်ញင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းရင်ဒီအခါမှာတိရဝေရင်ဝါရဝေအောင်မှာ တဘာဒီကယောင်းနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏကရသလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကျောင်းမမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနာသာလာလို့ခေါ်တဲ့အစာအုပ်ရှိတယ်မကျမ်းမာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီကိလနာသာလဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချတာ တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကြမ်းမာမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော့မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြမ်းမာမှု ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြေစေရန်အတွက်ခိလနာသားလားမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောင် ကျောင်းဆောင်မှာမြတ်စွာဘုရားခိလနာရိစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တစ်ပါးဟာမကြမ်းမမဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးမကြမ်းမမဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်နေရောကိလနာယဟန်နေရောအလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။မကြမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကြမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းသင့်တယ်လဲ။ နှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခွေဘိက္ခု ဒုပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနာဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမလို့အင်အားလျော်ပါနေတဲ့ပြည်သည်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမဲ့ဆိုရင် တိတရား၅မျိုးကို तू လက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စင်တဆိုင်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါတိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကို မျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုန်တွေမြတ်စွာဘုရားပေးတာ အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို မျှော်လင့်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နာစီရတေဝအာတဝနံခယအနာတဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတယံပညာသစ္စိကတဝဥပတ္တံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာက ယဟန္တာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုပကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စစ်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲနေတဲ့အသဝတရားတွေကုန်းပြီးတော့အသဝကင်းတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ရဟန္တာအဆင့်ထိအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအာယုဆုဆိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ် ။သာမအပြင်ပြောရင်တော့ကပ္ပရနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်။ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ဘယ်ဟာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့နေရာနဲ့သူဟောတာနော်ကပ္ပဋ္ဌာန်းနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူအဲ့တော့နေမကောင်းတဲ့မသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရား၅မျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒဘိက္ခွေဘိက္ခု အတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိပထမဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တာမှုမကင်းတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ယဉ်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာလည်းမကင်းဘူးတွေ့တာချင်းတတ်မဲ့ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ တဏှာရာကပျောက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့တဲ့စိတ်တွေများနေလို့ရှင်အသေးမဖြောက်တဲ့အပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အချမ်းပဲဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထောက်ရမယ့်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရမယ့်ကမ္မထာကတော့အတုဘနုပတိကိုကိုကို ကိုရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါစို့ကိုခန္ဓာကိုယ်လေမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ကိုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတာကိုဆင်ញင်တွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ် အတုပါနုပတိဆိုမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကို အချိန်ချင်းထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရအဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းပန်းလေးရတာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တစားဆင်ရင်ထားလို့အဝတ်တန်စားတွေဆင်ရင်ထားလို့ အမွေးနန္တာတွေအသုံးပြုထားလို့တန်ရှင်းနေတယ်တတ်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရီစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သမျှကိုးပေါတော်ရအမာဝလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှ နှစ်သက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေးတော့တာဒါဟုတ်အတုပလို့ခေါ်တာနော်မတင်မတဲ့ယွန်စဝဲတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောက်မှ တွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖြောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကို တွေ့တာနေခြင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကူမကောင်းနိုင်ဘူးအခုနေမကောင်းထက်မသာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့ကိုတက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆံမြင်ဟာမတ္တိတရားကောင်းတယ်မွေးခြင်းဟာလည်းပဲမတ္တိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္တလင်းကြံခြင်းမထားဘဲနေပဂရိအနဟာဆိုးရတယ် ခြေသက်လက်သက်ဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တိမ့်ထားစရာတခုမှမရှိဘူးသွားလို့ဆိုတာလဲထို့အတူပဲဒီတိုင်းနေမယ်သွားဆိုတာသူ့နေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးအရေးတူအရေးပါဆိုတာလဲဒီတိုင်းပဲ အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှအရာတွေဟာဘယ်ရာသည်တန်မိုးရှိပြီးဘယ်ရာသည် နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှင်အလုံးဟာမနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေနှစ်သက်စရာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှူပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိက ထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ် မျက်ခြေ နာကထွက်လာတဲ့နှဖာချေးနှခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှချေးဆိုတာလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်ဗျပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဘယ်နေရာကထွက်လာလားထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတွေဟာမွေးကြိုင်ပြီးတော့ထွက်လာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်တိုးပြီးယွန်စရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကို ဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုဝနုပတိလို့ပြောတာနော်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတတ်နေတော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရဲ့တန်းနဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှရပတဲ့ထင်မှတဏှာရာဂဆိုတာလာတယ်တဏှာရာဂသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးတော့တွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှိမ့်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲ့ကိုကိုကိုလည်း ကို့အသားရည်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကို့ဆွေရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကို့မွေးညင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဒါတွေတခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာ မတည့်မတည့်ယွန်းစွဲတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ တွေ့တာနေတဲ့အရာတွေဟာရော့ကျသွားတယ်တဏှာရာကဟာရော့ကျသွားတယ်နောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟန်လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တတ်မှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ် သူများကိုတွေ့တာလို့ရှင်လည်းသူများရဲ့မတိရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတိရိစရာရွှေမွေရာတွေကို အလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်သွားမှာမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာ အရွယ်လေးကလည်းငယ်တယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှတဲ့ပုံနှံပုံနှမလေးပေါ့အဗဓမ္မချောလွန်အားကြီးလို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုသဘောကျပြီးဘုရားစီလာအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီး နော်အပြင်ဘက်ကသာဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွင်းထဲမှာယွန်းစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့လှပတွေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနန္တေချွေကုန်အဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါအောင်ပြောလိုက်တာမௌတ္တကရိတပုံနံ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင် မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုဝကမ္မထံကိုခေါ်လိုက်တာပဲเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုကိုကိုဖြစ်စေသူများကို ဖြစ်စေတွေ့တမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာ လောက်ယုံစရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လေဆိုတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တော့ကတည်ငါအဖြစ်ငြိမ့်တော့မှာပဲရှုပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှု မဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအတုဝကမ္မထံရှုပါများလာတဲ့အခါမှာ အပေါ်ယံနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလိုပါရာပိဏံတန်ဖူတိတုံနာအိစေခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာရှင်စရာဖြစ် ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ရာဂဟာ အရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းလဲလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက် ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီသားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယိုးစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသူတို့ပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာကရတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့ထဲမှာ ရဟန်းတစ်ပါးဟာတီကိုနိုင်ငံမှာအဋ္ဌိကကမ္မထံလို့ဆိုတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီအစ္စရေးနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်ရမှာပဲเนาะကိုယ့်ကိုယ်လည်း ကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကိုကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ယံကို ခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေကြဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့ skeleton ဆိုတော့အယိုးဘုတ်အယိုးရုပ်ကြီးပဲမြင်နေမှာရှုပါမြန်ရင်အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒီယဟန်တစ်ပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာအနုရဒပူရာကအိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမှာဆုံဆုံတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးက အဖော်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးဗါးတွေမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတယ်နောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ရှင်ဗျာဒီနာအမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီရဟန်းကဘာမရှိတော့ဆိုနာဘိသန္နာမိအိဋ္ဌိံဝါ ပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဤတော့ကတော်ဒီနာသွားတာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတစ်ခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတစ်ခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလို့တော့မသိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကမ္မထန်သာလက်ကမရှိဘူးဆိုရင် တွေ့တာမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးယွန်းစရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေ့တာမှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့ အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့တက်သွားပြီးယဟန္တာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထန်တစ်ခုနော်ကမ္မထန်တစ်ခုပေးတာဒီကမ္မထန်ကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုတွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပုံမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲတော့အာနာပါနလုံနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနဆိုတာတမာတိတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်မယ် တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘာပေါ်မှာ တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချမှတ်တယ်ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေယောဂကုတဲ့ဆေးရှိတယ် special ကုတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှု ကိုကိုကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘာကိုတွေ့တာမှုပါ special ကုတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက် ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာတို့ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံစရာတွေကို တွေးတောကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံမွဲရာတွေကိုတွေးတောပါ ။ညာသောအဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလေးကကောင်းတယ်၊ဘဟင်းလေးကကောင်းတယ်။ဘယ်အသီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတာ။နော်။အဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ရတ္တတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒူရင်ဒီကြိုက်တဲ့လူကလည်းဒူရင်ဒီလေးပါ။စက်သားကြိုက်ရင်လည်းစက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတယ် မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးခိုင်းတာပြီသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတတဏလွှမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင် မကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေး ကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ဘူးပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံထဲကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရတယ်ကိုယ်ပါဇက်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရော အတွင်းနဲ့လည်းထွေးတိလိုက်ရောယွန်းစရာဖြစ်သွားတယ်ခွေးအံပတ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူမှဆာမမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်ဘက်မှာသာ ဖွဲဖွဲဝဲရဖွဲဖွဲရရမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လည်းလုပ်တယ် မျက်စိပသာရဖြစ်အောင်လှအောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစားအစာကျွတ်ကျွတ်မြည်အတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေးရှည်ခဲမုံဆိုအေးအေးလေးဒါအထီးတွေ့ပဲကောင်းပြင်ဆင်ထားကြတယ် အရသာလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် စားတဲ့အချိန်မှာမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းလည်းလှတယ်လှအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနားကလည်းကောင်းတယ်ရှားဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူအေးအထီတွေကလည်းကောင်းတယ်အဲ့မှာရှားကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်အနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအနံ့လည်းကောင်းတယ် အထီတွေလည်းကောင်းတယ်ရှာရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်ပန်းမှာကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော့ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့လောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်ရွှွန်စရာပဲရောက်သွားပြီဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ရွှွန်စရာဖြစ်သွားပြီဟော အစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတာဆိုကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုဒ္ဓဘာယုံကိုသိတဲ့ကာယကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ဆိုင်တယ်နောက် ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရမှွေးတယ်ဒါနှာခေါင်းနဲ့ဆိုင် ရှာနဲ့ကိုမဆိုင်သေးဘူးနှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီတွေ့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်နေရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါခါကြိုက်တဲ့လူကခါခါလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့အရာမျက်စိတို့ နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါစက်ထက်ထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လာသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပတာရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ် အထီးအတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာကြမှာရှိဝဝိညာဉ်ရတယုံတော့ဒီသုံးခုဟာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနတ်ရဲ့ရတယုံဆိုတဲ့အရသာရဲ့အထီးအတွေ့ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဗျာက ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုတ္တမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇက်ထဲထဲလိုက်လို့ရှိရင်မုတေမုတ္တမတ္တန်ဘာသိရမလဲအနံလည်းသိတယ်အထီတွေ့လည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာ စားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပတိကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာ ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်ထိအောင်တန်ရှင်းနဲ့တက်ရတယ်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယွန်စရာဖြစ်သွားပြီဒါပါဇက်ထဲပဲရှိသေးတဲ့ယွန်စရာဖြစ်သွားပြီမျိုးချလိုက်လို့ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီအစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာတယ်စားတော့ကတော့တပြောတပါးကြီးထမင်းဝိုင်းမှာစားကြတယ်အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေရဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒါဟာကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲနော်အစာအာဟာရဟာပါဇက်ထဲမရောက်ခင်လေးတင် ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်ယွန်းเสียရပါလားဆိုအာရိပရိကုလတင်ညာဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲ့ဒါတိအောင်တွေးထားလို့ရှင် တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရတတနာဆိုအများကြီးညော့နေသွားပြီစားရတဲ့ကကိုကချမဖို့အတွက်စားတယ်အသက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ကြိုက်လို့စားတာပါတော့အသက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်စားလိုက်တဲ့အစာဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူးဇက်ထဲမရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်ဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့နောက်ကြရမတန်ရှင်းတော့နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာစားလိုက်တဲ့အစာကနေခွဲရမ်းချပြီးထွက်လာတယ် မျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနဲ့နားနှာပါးခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်ပါးစပ်ကတရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်နောက်တပြားရီရွံစရာတွေအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာစားတော့ကတော့တပြောတပါသွားတော့တယောက်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါဒါတွေးခိုင်းတာ ကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတယ်ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပฏิကုလတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိသုရိမေမှာတော့တွေးပုံတွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့တမန်အဖြစ်ထင်ရှားမဲ့ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုး အာဟာရပฏิကူလတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာပတ္တိစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့သူတို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမေမောရတဏှာရတတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာတဏှာတတ်တဲ့တရားတွေတဏှာအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်တဲ့ဟာတွေ့တာမှုဖယ်မှ မုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခအပေးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏှာပဲတဏှာရဲ့အမြစ်ကဘာလို့လဲဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့မြတ်သူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏှာရှင်သန်နေမှာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအမြစ်လို့ပြောအပြန်လှန်သူတို့ကအမြစ်ပဲ ဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီပဲဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်သို့တော့အဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိအောင်ကာကပေးတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုံးတယ် တဏှာအတွေ့တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလှတာကိုလှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနှစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာတွေကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာကတွေ့တာပေးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဒါကြောင့်မို့တန်တရားလေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိက အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏတန်ယောစနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဆုပ်ပိတ်မှုရဲ့တဏဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲတန်တရားထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏသဘောကျလိုက်နေလူတွေကဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာအဲလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့ အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ဟောတာဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုဟောတာဘဝနိတိကဘဝပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖန်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောတာဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာခုနကအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်เสียမကောင်းဘူးလို့တွေးတာအဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာကနေပြီးတော့ထိုးဖောက်လိုက်တဲ့ကလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုညံနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာမကရင်သူကမတွေ့တတ်ဘူးမတွေ့တတ်မှာမဟုတ်ဘူး အမှန်သိသွားရင် तू မတွေ့တာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်တယ်ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပါဒါမို့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအာထောက်အမှတော့မဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအာထောက် နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထမ်းပဲတချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတောင်ထင်မြင်မှထင်မှာကမ္မထမ်းတိုင်နေဆိုတာတမာရီလေးရပြီ ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှကမ္မထမ်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါတမာရီအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာဒါအဖို့အရေးကြီးတယ်တိုက်ရိုက်ခုနလိုကမ္မထမ်းအာယုန်နဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့ ဒေါ်ကလည်းမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့တိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမဲ့ဟာတွေတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာတွေးစားတဲ့အခါမှာလည်းအစုံစားသလိုဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလည်းယောဂလိုက်အစုံတောက်သလို ကပ္ပရာထုတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာအနေထားကြည့်ပြီးတော့အစုံနှလုံးသွင်းမှုလိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုအလုံးနှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းစရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နောက်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနာဘိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ပျော်မွေ့စရာ မကောင်းဘူးဆိုတာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပြောစရာကောင်းတာတွေကြီး တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တာယာမှုတွေကြီးပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် လောကကြီးမှာပြောစရာမကောင်းဘူးပြောစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှတ်တမဲ့နေလို့ပြောနေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ချက်တွေလှောင်ထားတဲ့ကြက်ချင်းတွေကကြက်တွေလိုပဲလက်သက်ယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲ ဟိုတယ်တွေမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲမကြခင်ဟင်းအိုးတဲ့ရောင်းအောင်မဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြခင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတာအဘယ်ချိန်တော့ပြောစရာရှိတော့နော်အချိန်မြေးသိနိုင်တယ်ဆိုတာအချိန်မြေးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချိန်မြေးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို တကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုရသော်ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တရားတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာချမ်းသာဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ရှုခန္ဓာကြီးကိုကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးသုံးချပြီးတော့ကြည့်ရရှုရပျော်ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပျော်ရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပဲဟုတ်လေတော့ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှာခေါင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသမျှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါဆင်ပြေနေတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေတယ်အစမပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိချစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင် ခြေတလန်းမှားလို့မရတဲ့၆ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဖယ်မမကြည့်အားဘူးအဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တာနဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိဘူး။နောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုစီခွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီတွေအပြည့်ထက်ပြည့်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတည့်ခိုင်းတယ်မင်းသွားစီတစ်စက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်တာအဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်ကဓာမိုးထားတယ် စီတစ်ဆက်မှမဖိတ်เสียရဘူးသွားရမှာစီတစ်ဆက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေထားဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေသေမင်းကဓာမိုးထားသလိုပဲမင်းတစုံတစ်ခုမမှားလိုက်နဲ့မှားရင်မင်းသေမယ်ဆိုတာခုခိတ်ဆိုသေမင်းကလူတွေကပိုးတော့ဘောနေတယ် ကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာအမှားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါတည်းသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကို နှလုံးသွင်းပြီးသမ္မလောကေအနာပိရတတင်ညာတော်ကကြီးဟာပြောစရာတခုမှမရှိပါလား။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်မိလျော့တဲ့ပမာရတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါ။တတိတရားကြီးစွာထားတယ် အပမာရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မလျော့နေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာတော့ဆိုတပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပတိသင်္ခါရဆိုတာ မြင်မြင်သမျှသင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြားသမျှလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရား ရှုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဖေယာမရဲတာမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ထာဝရဆိုတာဘယ်မှာမရှိဘူးဟုတ်တော် အဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောက်ွယ်သွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော်သံဘောတိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ပฏิဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်ကြအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတယ် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယုတ်နံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဘယ်ရမှထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထထအသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါအကမ္မထံတစ်ခုပဲ မြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစဉ်းစားချိနေတယ်ကပ္ပဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလိုမမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစဉ်းစဉ်းစားချိနေခြင်းအပြင်အရာခသိမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်သွားတယ်အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မှန်ကန်သိရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုယ် နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ကိုရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲပုံစိတ်ရဲ့မမြဲပုံမြည်လာရွှေရှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်အလုံးဟာအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမနေ့တုန်းကလည်း ငါဒီရုပ်ဖယ်လက်ဖြင့်ငါလည်းဒီရုပ်ဖယ်လို့မစင်ခြင်းမစင်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ထင်မြင်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်းနေတယ်ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကရင်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာဆူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြည့်တချင်းသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးလုံးသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตาရနေတာနော်စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းရှေ့ကအတန်လေးကပျောက်နေတာနောက်ကအတန်လေးကအတစ်တစ်လာတယ်အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတာအလုံးကိုထင်ရှားဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင် ပိုးထင်ရှားအတန်လိုပဲရစီကမြင်ရတဲ့အဆင်းဆိုတာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်နားကြားရတဲ့အတန်ပြောင်းလဲသလိုပဲ နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်လျှာပေါ်သိလျက်တဲ့အရာသာဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျက်စိနဲ့အစင်းမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့မျက်စိကလည်းရွေ့သွားပြီနားနဲ့အသံအသံကသာပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး နားတွေကလည်းပျောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြက်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခုနရလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနံ့ပျောက်သွားတာနဲ့ခုနနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်နေရင်သဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပတိလို့ခေါ်တယ် ကိုယ်စိတ်လေးဆိုတာတော့ပိုးထင်ရှားတာပေါ့တွေ့ရအခုစိတ်တစ်မျိုးမကြရင်စိတ်တစ်မျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမနမထင်ရှားအဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ငန်းနံပါတ်ကမ္မထံကြတော့ပါတော့ မရဏတင်ညာခောပနတ္တအစ္ဆတံသူပဋ္ဌိတဟောတိတမရဏတင်ညာဆိုတာတရားမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားတရားမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာမပြောက်စင်းနဲ့ကိုကိုမသေးဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တို့ဆိုလို့တရားမယ်တည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအဗ္ဗဓမ္မ တို့တောင်းတယ်အသက်မှန်သမျှသေဆုံးကြီးမှာပဲဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သေဆုံးမှုသူတော်ရဲ့သေဆုံးမှုသေခြင်းတရားရဲ့သဘာဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာတယ်အသိဉာဏ်တွေပို့တက်လာတယ် အသိဉာဏ်ပိုတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သိချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝန်းလာတယ်လို့ဆိုလို့အဲတချို့ကတော့သိချင်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆိုရင်ကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ဒါအားပေးစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့၆တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်ပေါ့ တရားမှဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်စိတ်အားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မြေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့မတ္တမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ် မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်စီဝိတိတ်တွေနံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နံစီဝိတိတ်တွေသူဟာရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့ အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးပြီးရသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးဟာအလုံးကိုတူတောင်းတယ်ရသဗျာကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရှုစီဝိတနာစီဝိတလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက် ဘာလိုအပ်ရတော့ဘာလိုအပ်တုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တတုပနိဗ္ဗတံပတ္တတုပဖတ်တံပတ္တတုဖတ်တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှူတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အသက်မရှူနိုင်အောင်လုပ်လိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည် ရှုသွင်းရှုထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်သေသွားတာလေဒီတရားတက်မရှုနေအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်သေသွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သိဆုံးသွားနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ် တော့သူကသူရက်တည်နိုင်စွာမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့သက်ရှင်နေရဥပမာဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာရက်တည်နေရတုံးဆိုမီးစာလေးပေါ့မီးစာရဲ့မီးစာကစုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာ မီးစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမီးကငြိမ့်သွားမှာပဲမီးစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစိတ်ခမ်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ယက်တိမှုဟာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာ တော့သူ့သက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တည်နေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမိတော့ကလေးပြောက်တော့အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာတို့အစာအာဟာရတို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တခုခုပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲသိချာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ လောက်ပဲကျမ်းမကျမ်းမနေနေလူတွေကအဆီရင်းနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်လည်းတိတ်သွားကြတခုခန္ဓာကိုထိလိုက်တာနဲ့တိတ်ဆုံးသွားကြတာတွေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်အမတန်များများတယ်အမတန်မှနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေ့လို့ negative ဖြစ်သွား positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာသိနိုင်တာပဲလေ အဲ့တော့သေစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့သေမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ဗျာဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖျက်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တွေကအလွန်များနေတယ်သေဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောအချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့ တက်တန်းကုန်ရင်လည်းသေးပဲကံကုန်ရင်လည်းသေးပဲတက်တန်းလည်းကုန်တယ်ကံလည်းကုန်တယ်နှမျိုးလုံးကုန်လို့လည်းသေးနိုင်တယ်မကုန်သေးခင်လည်းအစီတဲ့နဲ့သေးနိုင်တယ်သေခြင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာနော်တက်တန်းကုန်လို့သေခြင်းကံကုန်လို့သေခြင်းတက်တန်းနဲ့ကံနှမျိုးလုံးကုန်လို့သေခြင်းအစီတဲ့နဲ့သေခြင်းဥပ္ပစ္စေကကံလို့ဟော သေစရာအကြောင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီ accident ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဥပ္ပစေတကဆိုတဲ့အထက်မှာပါပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သေတာလည်းပဲဒါ accident လို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသေသွားတာခဏခေတ်ဆိုရင်ပမာကြီးမှာတောင်2800ရှိသွားပြီလေသေဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေ ကဘာမှာဆိုနေတာမဟုတ်လေဒါရီယာသူတို့တင်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်သွားကြအာရှာတည်သွားကြအဲ့ဒါလို့လူတွေရဲ့အသက်ဟာအန္တရာယ်ဝန်းရနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာပဲမရဏတင်ညာခောပနတာအစ္စတံ သူပဋ္ဌိတာဟောတိတဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တညာကိုကိုယ်မှထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတုံးဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတုံးမမေ့မလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးတဲ့လူကနှုတ်ဆိုမေ့တာလေကိုကိုမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတာဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တာများကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော် လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ဖက်လှုပ်ချင်တာသူကဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပျော်တာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထာ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်ပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထာကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မတင့်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတာကို အချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲနော်ချိန်ချင်းစဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့အပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရဲဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထိအောင်တွေးစဉ်းစားအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကို အနုပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာ တကယ်အစစ်မှန်တိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထပ်ပတ်သီးဆိုညာနဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာညာနဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဝေကမထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပฏิကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားရသောအပြင်အစာမသိတာတွေကလည်းရှိတာ哦အဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲ ရွှေရှားဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားရတတဏကိုဖဲတာဒါကခုနကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏကိုဖဲတာအဲ့တော့တဏကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့တာဟုတ်တယ်မလားတဏှာဆိုတာသူပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမြင့်နဲ့ကာကြီးတစည်းဝယ်ထားတာပတ်စံလို့လို့အဲ့ဒီကာကြီးရောင်းလိုက်တယ် ပရမဒီကာကြီးကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတခုဖြစ်မှသူစိုးရိမ်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအာလျာပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ငွေတုပ်ကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်တဏှာအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ငွေတုပ်ကြီးပြောက်မှစိုးသွားတယ်အဲ့ကျအဲ့ငွေကရွှေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှစိုးသွားပြန်ပြီငွေမရှိတော့အဲ့ကျတော့ရွှေအဲ့ဒီအနေတခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်ပြောင်းပြောင်းသွားတယ် တွေ့တာမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဟိုပေါ်မှာရှေ့ဟာတွေပေါ်ကပြတ်ပြတ်သွားတယ်လူလည်းအထိုးတူပဲအခုကိစ္စပို့တော့များသေးဟိုတယောက်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတယောက်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေပြတ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွဲပြန်နောက်တယောက်တွဲသွားပြန်နောက်တယောက်နဲ့ပြတ်ပြန်တော့နောက်တယောက်တွဲပြန်ရောဘယ်မှာသွားတွေ့တာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေ တဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတ္တရတတ္တရဖိနန္တိနေဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာအမတ္တမသဘောဝါကျတတ္တရတတ္တရဖိနန္တိနေဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူသူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအာယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာပေါ်ကြိုက်ရင်ရသာပေါ့သူပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွယ်နေတာ သူကသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အတာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ ဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာဒီကမ္မထံ၅မျိုးဖရာဟောတာကိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အဲ့ရထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဒီ၅မျိုးတဲ့ကမ္မထံ၅မျိုးကိုအထူးကိယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာတယ်မဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းလို့ဟောတာနတ်စီရတေဝရတယ်မကြခင်မှာပဲ မကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွားတွေကင်းကွာတဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အားပေးထားတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မထအားခုတွေကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မသိခင်ပဲယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီသုတ်တန်လေးဟာခိလနာယဟန်တွေကိုတီးတန်ဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မထအလုံးဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီ မှတ်သားပြီးတော့ထို့တွေဟာ ကမ္မထအလုံးကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း 86နော်အလုံးအာယုပြုတ်ပြီးတော့ထားကုသိုလ်ရှင်များအထောအာယုပြုတ်အရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင် ဆင်းရင်ကျင့်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏ တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဗဝတ္ထုအစွစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤ အဖိုးဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြမတတဝအမြတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျား ချမ်းသာကြသည် ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာလုံးကြာကြသမျှအမျှအမျှအမျှရောမူကြပါ